बीबी बीबी जी वो हम तीर्थ स्थल मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे जा रहे थे ओ, ओ भाई शैतान मंदिर मस्जिद जा रही है तू सालो कभी तुम्हें कोठे पे ना देखा मैंने कभी जुआ खेलता हुआ ना देखा सालो शर्मा जी के लुंडे को जाके देखो तीनों के तीनों चोर हैं और डकैती डालना कुछ मोटी मोटी कितना नाम रोशन कर रहे हैं उनका और एक तुम और नालायक हो इंजीनियरिंग कर रहे हो बाबली गांड ने रेल मना दी रेपटे मार मार के गांड फाड़ दी मेरे गाल के मैं चोरी तो करने आया यहाँ पे वाह बेटे आज तूने मेरा सीना चौड़ा कर दिया ये थप्पड़ की जो पांच उंगलियां हैं वो शर्मा जी को दिखाऊंगा बड़े गर्व के साथ